faz frio lá fora, mas você já tem que ir. Por favor, não vá embora, eu quero te fazer sorrir. Fecha essa porta, tem lugar pra nós dois. Por mais uma hora, ou quem sabe até a aurora. Ela chega de um jeitinho que Aquele seu jeitinho não tem pra ninguém, meu bem. Ela vem com um jeitinho